esto está ridículo, Nantano. Nanta cancelar mi póliza, motivo como de tomar demasiado anticonceptivo na botica. Tapé motivo é mesmo com trabo. O seguro de dar langurba cubo. Toda você sabe bom que está lá lá, emitim. Tu homem não tá confiando. Abli? aquí espíritu espírito bota mira trove mue. No, bota. Sonha, mita sonha, oh, pita lanta. la halla cerca para mi cubo. Cho bra? pa que eu, oh, mira que cambia a mí. A mi se estima mi hot dog, entende? Sério, tela, mita sonha, mita sonha, Pero sonha, mita preferra, ¿verdad? verdade. Boné, mira, tá aqui cantó? um bom quinipino, de emoção eu também vou estar sentindo. Me talentar, tá ela me talentar. Tá bom, me sabe, vou cá, vou estar que spoke, vou estar de carta, e não. Bom, milionária, eu tô pedindo para me dar um anote comer, um milhão. Te coidar, ele grava assim não tanto, porque vou estar virar caiem, te lié para coisa. Ablis? Tá uma bonita aqui, vou repetir a coisa, repetir a coisa, não me entende? Repetir? Apenas para o papo, eu vou aqui lá. Dama bonita abre boca para cá, não somos da casa murica aqui. Você inseguro? Sério, Tela? Tela, você está me tendo com você não sendo é nada? Vida é minha mama. O mama está da vida, então? Pensei imenso. Ai, Tela, se minha sempre me tá muito rico. Que forma vergonhosa de proponer não dá, mano. sa, un millonario que logra tu o que está na sua agrado, por tu respeito, me queira solicitar para passar a noite junto comigo, a un solo a noite. E condição tá, porque ele pode casar of namorado na altura. Dama bonita daqui que sei. Nota sistema de pedir um dama su amor. Meu dame, Dios. Pero que te cuente amor, Tela. Assunto de o que sei. Sim, sí, pero conto come como princípio. está com o botim? Ah, bolou mais de lá na tela? Bom, já. Já, que Mas você pensei bom, não? Pensa, um milhão para uma noite? Cora riba loloi, abo. Ah, Mas tem coisa razão do loloi dela. Cora que botar compartir vida com nemo, é? Também eu, tá, meu Deus. tela agora que não me digo, meu futuro. Que carajo me digo nesse loloi? Ei, eh, dá uma bonita bem aqui, logo mais quando finalmente coloquei bem mamãe, acabou o assunto, pavô. Bem, bem, bem. E a notícia chega, se acabou, acaba. Que qué noticia notícia? Me tá aqui, não? Para regra, conta que dá uma bonita. Você sabe como assim tá pensando me bom, não? E tem ainda me não procura pulse sino que um outro tá lava de mesmo água comigo. Antomara, porque sabe? Nome de Johnson! Sabe que? Ele vai passar a boca pra frio, não vai boca? Castro segura o otro Y ¿no? muito, não tá fada, pues, não tá fada. Por me estás reclamar? Mamá, que aceptar mi sinceridad? sinceridade. Então, se sin La não la laga como compreende? Ah, que muy, muy, muy difícil. Ah, te me morde. morder. Até, pompero hasta! Ando sin que ni llegue, ainda. ¡Hey! ¿Quién tengo llega? Kiko. Kiko tengo llega! Plaka maranhano, tá bem com o coço trás. Ai não, o que você me dá como um demônio mas que você tá papel. Entende que você explicar-me que você tá papel no nosso minuto, compreende? Entende, Dui. Não me queda quieto não, pra dar uma pega barca trobe. Ele é que fala boca, é? Cate se curta com os robês pra volver a se trobe, não? Basta com o insulto, não, né? votei para soportar. No, voté para soportar a mí, pero el otro sí me va a soportar. me da xixi, gusano. Porque sabe que gostar, ah? Macha hora, macha hora, macha hora me tá parar aqui, tava botando na minha coisa, eu sou feieira. Um homem milionário, não? A pedir-me para me dar um anoche com epa, um milhão. Ando corda, tá não tá bom mesmo, papia. Não pintil dá-me de nada amanhã. Esta suerte, não? Minha Tommy, Jesus Christus. Loloi, que é mundo é Muda virar? Ei, ei, ei. Cosco bakabe bisa no way. Sério, porque me after wake up as coisas, eu me não tem para want to wake up. Você vão tá Até cá. eu vou poder minha altura também. Pululu, bro. Ah, Loloi, Loloi. Bom, mês tá querendo, vou vai de acordo com coisas assim aqui. De como não? Loloi. Que me botar aceptar, tá, carinho. Ai, mami. Ah. Um milhão. Um milhão. Ето, Маша, орено му се засекал, ме си интас, неки да um milhão. Ei, corda, come tamba, dico, cavi pinta, sì! No, vede che era ora che stiva, dico, guarda che pinta bene, surato, pinta. Ei, vá, vá, vá. Botim assina um cabeça. Usa bom cabeça, não. Paga aqui, momento para caberecer. Um milhão, um milhão. Ando botar papel coisa de é pintamento, sua a dipinta me, tá come? Ah! a l'eroe! É. Vado... dipintamento mi da come, bro? Che te muoio non dico di schivo da tá come! <laughs> atrás, ó. Fui! Fui! De um restaurante e fora. Bota pai comer, anda bota cinta comer. Pintura? <laughs> Ainda me tem algum detalhe mais pra me caber nem pintura da mão. Ai, algo que não tá cá. Donota Bahrein, tique me roupa chance, mas. Desde a hora aqui, não? Tá aqui, não tá aqui, nós amistad, não. Não rende drecha. Não rende drechi, tá dentro do screen. Entende aqui? Bureco, não? Mas é que tá de grande bureco. Ando com Deus, me dá agora, não me dá com aqui, com o tag dele, não. Garna bobo kababo. Ato. Bebe, Nasulala. Eh, Asina Assina kita demi mico dama bonita sukring. Ehi, interessato, si offerte lo abbiamo no? Lo babaia, no? Loma baya koy kem kem kem kem kem kem kem tuma mi umi yung laga lastro. Lomi laga bu nika be papya. Pululubru? <laughs> Lei mi na kibu kami mese koskumi da pensa ku portalo o portalo. Hey. Eh. Hey. Si insulto, sì. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, se ah, a minha Aquino, se me baia mesmo, não? Tá para um bia, tá para uma boa causa. E me contava bonita, não? Nós dois juntos, não? Nós tá choc, choc, choc, choc de bebê, não? E nós não sabe de nenhuma maneira, não? Como passar ali fora, não? Apresenta uma oportunidade. A mim, minta querer, e tampouco, lobisa, não? Tem, ei, eh, ei, eh, ei, eh, ei, ei tende bom que me também sabe não não não let up let up não está importando de que maneira a oportunidade chega Ore coi presentano grave grappo tinco grape. Ha, sinta boada, quere que ta bem depois. Suerte, não? Tá um viaje coita lora, depois de aí. Tato. Tá, ah, me transmiti com o Lucifer se trampa tá funcionando assim. E trampa chama tentação, é um cuto na jeta tem. Pela mandava to. Botequeira que tá assim na pintor? Tava mesmo de sabe que trampa tentador da lombra da bonita. Você para preparar a suerte net vamos, sabe? Que como te bisabo, não? Lá que é um bubashi, bro, ai, não me se bro, boa cabeça, bota ideia. Diabo de minha cabeça é babro assim, né? Ah! David. abota, Abo A. U. R. Abota. Yalur. Patushi. Abota. Yalur. приятели, vai fazer aqui, ambu, demônio de cabelo. Viete, viete, e me delay com muita mesa, ambu. Viete, viete, doze! Inspector com polícia, eu mais alma mala eu aqui não, ando tendendo bom. Dama bonita com loló, não tem mais problema com outra hora aí. Dama bonita é um carta não, de um homem milionário estou a oferecer um milhão de florinhos para estar só solo noite com ele e cama. Tá que que como tá papi? Ah, escuta não. Ora que tu renda que O lá não está bem de acordo. está é tá na tumba den. Tá para sinar lá que tumba na carreira se assim, nem hotel. Só tiene com suerte não? Inspector da Bahia? Ah, ah não, me que me nem vá, vou voltar para me encosta, me tico pensando, me improvisava o aqui. Só tiene com suerte assim, nem tá me tá אה, מול אס את הרופאת השלישי שלי, נו, trove. Esta sem moral, não? Eu vou mandar passo para a polícia. Ah, não? Anda, inspector, eu Como inspector, se te imagina, pensei. Well, a mim, como polícia, eu me pensei, eu me baie. Tu sabe que tempo se não trove me tem um chance de me caminhar. Mira aqui, inspector. Tem na hora, inspector, pensei, chance, inspector também tá daí. A mim? mais? Até mesmo coisa que me dá medo a pensar. Uau, mas tu respeita o mesmo, não? Para outro, por respeitar como polícia. Pintor, lá anda bom Gabriel de meu curpa mucha. Ela, la cambia, la cambia. E botem cinco lunas, não? Sem que assim nada. Benta é o que passa atrás lo não vou dar bai outra pintura. Lê mais é quadro da mais bonita aí. Ou vou pintar a mento. Ei, te lá. Compara. Moro, show. Moro. Compara de Kiko. Ué, mas é mais interessante, não? Compara que dá com suerte na subana só é. Não vai, é bom, lê lá é suco. não? me tem lunas não comida menina cá. Ah, bom, de seguro que ele é sucento me bobiza, mamita, supone. Se não me mire mais, que también drumi, não. Ah, ¿y não te mire casa tampoco? Ele está em qualquer ah. hotel mais lujo, mm. ¿no? Of la con bom ansioen. gente? agent. sim, inspector. Mas sai uma maneira não para trobe dama não, com suerte na sua banda só aí. Pero inspector, me dá que se algo privado ¿eh? de Seguro, ¿eh? seguro. É mal moda bere. Uai, você está com um tour moral? A vontade é que você tem pior maneira para ganhar na vida. É mais, e coisa tinha essa mula se aqui dentro não, com intro em uma noite. Um, inspector, você não na moral tá chegando para inspector? Ele me tá raportando com vontade, apto ah, vai trabalhar aqui, você? Que forma de tomar revancha, não? Diz para a polícia tá de acordo com ele. Um, inspector, já leu isso, não chega até, né? Ah, well, você não tem que me ajudar, me trazer um plano, algo para ganhar dois insectos aí. Mas se me atrapalhando, tudo dois encaixou. मिठाई शर्राब बसा Acum nu pura para bine, nu? Bota care am dat mane un buricu, anto pa suerte vin batina porta di otro, anto facil. Ma se di male lo abbatina su porta, inspector la virasina? Te vuoi su la babbo, bota? Però inspector non sta dicendo nada contro lei. E sei da prostitution. E da contro di lei. Però non arriva a caia non sta, inspector. Ai, mi caia non ma sciarrobbia! Perché inspector ti vuoi virasina? dela. Ai, a inspetora está tocando um assunto com nota de inspetor. Eu arrema ah, como isso fadame, não? Nota isso como imponência, não, moça? Terena cuenta, não cometeu um arrumaçado, cubo. Antes de danificar, como tu respeitar, mas tu não colo com o nome do homem. Dá uma bonita. Ó, pintor, tá? Botei? Sim, me dei, me sentei. Onde me planta uma bambi? Camila. Papiano que fica para de fler. Te sei mesmo bem se dela. Tu não buscem sem papaga e vir luna não que atrás. Depois, se dela tá bom, mês tenho que pagar coi. Ah, mi, o que eu? Tá bonita, mi, eu consigo vou passar, não, tu não me sempre, prometo que vou gastar tudo, que eu não me escolhi do ato que eu vou ter Ai, larga me quieto que homem, me que tem nisso número. Já apostando um com o outro. Botei nada não há com o outro. Ei, você agrui vandei? Oh, mas tem vai invitação de um milionário para uma noite com ele. Telei. não, me papia nada. Mas a boca para putro e você não? Me não pensava ter meu assunto não secreto? Vergonha que botim. Ah? É cara seco de mim, não. A apertura é full de vergonha. Tendemos cosa que Inspector barata. Bom ¿Abo? La te La se A mí, jamás. Waktu en cualquier manera ah, así ¿no? A Enrique se sume de base. Un decente manera a mí, ¿no? Ansi, ¿Ah, Anto mostrar mi decencia, ¿ah? Vos está cuestiona tu rostro, que doy mi caída en moço cara. E você como a ganhar para para insulto, ¿no? é, ¿eh, no? Para mi demandar, Bruno. Pues, Ansi? Ah, Ei, não me paga, é meu abogado, não? Para ser segundo me desejo. <laughs> Oh, porque será me dá -me? Seguro, não? Então não é qualquer preso, não? Com então? Com o uniforme de inspector me que eu atrás de tralho. Um agente? Um inspector? Me que botar um processo verbal, não? De maneira ingrata que está comportando-se mesmo comigo. Ah, e esse ele serve para prova como, um, ah, como prova para lei. Um, senhorita, tem algo me identificava mesmo? Não. Oh, bom dia, você está lá junto com Tampouco. Antere e... Botei com guarda. Você lei também, cultura ciudadano, que não tem nada lá junto com nada, comenta infração. A ah, uma gente, buissuman. Sim, inspector, tem un ponto arriba vos. Me te llama meu abogado. Botei em direito, pero você vai guarda toch. Você lei também, se cultura, ele me está la junto com nada. A ah, uma gente, buissuman. Mm -hmm. <laughs> Drete. Tá bomba, babo. Drete. Ai, Lolói, assim é algo, não? A mim, a mim, não. Vitor, como tá me assim, assim, assim, nada? Placa! Ei, ei, você quinta sem vergonha? Uh -uh. É mulher que botou Ah, sim. Ei, ora me que mulher que sai, bem caminho comigo, precisa de um chico, um bom coisa, bebê. Você quer te avisar a mim? Comprei com bom mensagem. Ora doce ainda sai junto, quando nós dois compartir vida com o outro. Uhum. Eu não tenho que compartir coisas também tá, com o outro. Sim. Abuelo. Tá Fui, avô. Drete! Ah, ah, a minha filha. Legal melhor. Em que? Em que treitrale? Ei, a minha parte não você é em que no resto de subida treitrale. E é, você mãe me mire. Ora de tá dentro não com placa, tá assim macaco. Até agora, amigo, nem vai restaurante, não? Emu pela gami que dá senta na mesa, não me escoco caca só. E mira sua renda, não de alça, a sociedade, fica não chega na nossa mesa. Também tá é com quem sabe que tem que dar me respeito, não. Tá quem é que conta o pena? Ah, bom, tá com muita papo, né? Bom, tá corda de emu é de malor que é oferta, quando com macaco botar um assim. Ah, Sim, bom mesmo. Ah. Renda três lota de nos crentes trecha. burrico, nota que ter tem grande burrico, caca, lo queda caca. Ei, segundo me comprou subida vai malo andou. Malo? Malo? Não me deu muito pior que o piano. e tem hora não? É mulher que te lagame drume, que eu não sei que deu Se sua cabeça lá não botinha, me tem mais que me de um outro um caminho. Ay, señor Armento, sí. Senhor Armento, sim, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, sentava, sentava, sentava, sentava, senta. Botou Yorama, basta um grande botar para o Yorama. Basta um grande botar. Eu não entendi nada só. Eu vou sair. Então, cuando tres tres tres botar no rosilla grande, profundo, para poder eso acabo mesmo, botar aqui, ¿bon? nos con él vamos, vamos. Então, quando até tres ¿bon? Uno Dos Tres Un día más Un día más un Un más. Un Un más. más vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. One, two, three. Ei, ei, só, você aqui tá uma triste, não? Ei, a noite não me dá dorme boa noite, me dá gosto lá noite. Uhum. Então você aqui que tá triste agora, malandro, como atende só? Ei, você aqui me atende? Ei, brother, você não vira aqui como atende só? Então é que como, é como me atendem. Ah, Pepsi Cola! Está ali frente outro Santo, mas já apaixonamento. Que men é milionário que bichita dama bonita, então. Ela mais nunca foi bichita, então. Esse é conosco, tá bobobiça. É. Dottore, prendete, mamma. Lolo é meu bom amigo. Passando, apesar de tudo, é mal notícia, né, que você tá, me, me tinha um bom papo. Sim. Io, Bossano, è, è il numero l'olloio, no? È, è, è da Pasqua, Bossano? Ah, oh, tanti. Sì. Bottone botou drivlaca que sei com comer, bossa. É milionário também, eu cubo. Bom, não tá serve para nada, Laloi. Am blieb inspector, Não, não, Não, não, não, não, não. Ibe larga. Ei, ela tem essa música. 미디나리 소자. 너가 좀 내일 때 하고도 아니 보고서 벌써야 꼬고 지금 알았을 거 못지. 아, 아, 몸에서 너니 이 더블 책. 음, 이거 어디 누가 여기다 나간 거? 너, 너 papà di di che cosa era? Ponta passamenti lenga di neore e otri bandei. bosan. Inte detestade bine lugar aqui. Uite că nu desegea velot, băi, boso, of... Ia, bă, te cubim un colega de burango. Va, mi sabe, por, como um mino por. E lugar que tá sushi, ia, tanto era que tá bem de lugar que não começamos a traque andando. Trara mi nervio. Bom, mas Me tá compreendendo quando de repente o instrutor me mira no cu, uau, uau. Uau, que te passa? me te cansando de atender de com ele que de meu nível. Já? Tem gente de inteligência. Que me inspetor não reprime no lugar só, senão não me também. Sim, mas também. Mas me fadar. Que mais, inspetor? Você aqui com o orbo cana de mim banda, não me tá aí, um... Isso é um desgosto. que tem me ar, hein? Inspector, pret ainda passei banda. Mané, o com exemplo aqui. Inter hora essa que tá sinta com bomba de patocha do danhaço de lante. Tá sina que me porronde a minha vida, inspetor Chambon. Oh, mi que que vocabulário. O que tem na coisa documento tipo classe. Um exemplo mais. Inter hora se tá sinta, tá com quase lenço man, ah, tá buscando quase papel. Tá com medo, né? Sim. Pasa que está virando de cabeça o aqui. Well, Lupita, mas me coache você. Quem a mim? Wag, hamas. Wag, não está quem que está para coache me. Mas a atitude que eu tenho, passa que eu vou me ser um coache sim. Inspector, está prêmio amanhã ela gana que, que ela cambia assim, né? Mira aqui, a mim agora eu nunca se vergonha com o bilhete, se é caminho. Tá, você também de é bilhete, não? Ay, mira mo assim Ayo, sila Não. Não sabe O que kita pasa, no? Pero ao menos tinha pensado pensa que ta ideia para criar, Pero a senhora bila ta ver assim na né, dure, com tanto coisa de assim, com não tem tempo nem para coisa, nem para ele de menos importância. Pero tá estranho. Não gosta de machagueira com o outro. Ah, razão, tem razão, sim. E não pensa tão bonito dia de cachorro, andou? Ora, não se sa papo favor, e ti o que lo se buina. Capace che non era amica. Ti un cosco non te clopsi. No bisami. Ai, da te assina tanto visitante? E via chi non credessi invitami, corre a mim Acorda, não é bom número de telefone. Ok, não, pero, você aqui com um dinamite invitava a minha casa. Antônio, vou mensagem para um são parente de importância. Antônio, minha senhora, vou te enviar, caviar, com baquião. Baquião? Baquião, se não, ainda com placa, não tá come baquião. Um, tá aqui assim, ainda não com placa, tá come bebê, então. Você mas não tem que arroz, e da carne, gane, cos. Bebo, e na, com apenas poder, na boca e manda boca anda ah, para se ao contrário, é plato costa é total de comestível, não que eu vou pagar no supermercado para passar luna com ele. Nada de funde com caduche. Ai, nossa, está comendo de obreiro, mano. É sim, não. Estamos bonita para poder pa para macaco que ke anta nanti ko biar no no eu vou pagar minha placa pa mi pira lo kri bobo. Estou perto tempo do nadia eu. Mi papia cubo eu ai pintor. Ay, na puta heilo kung minha pintura yu. está tapisano po. Sto impera tempo com ko donadi me Mi papla kubo yu. Wag mo lantando vos contra a autoridade autoridade Kiko. Ladrona da carne foi água da mada em plaza que dá tapa-lo. Um, a gente, põe muito de nosso man. Por que, Kiko? Um, passamos do nabo hora e botou um cúmplico, né? bene che c'è anche costo, dico, per un problema tampoco, ma mi motivo, no? Allora, inspector, e ordine a chi simile nota complicone. A blif? Morto di hambre, ma che perdevo lavoro? Ah, mi morto di hambre? Inspector, lo vedo turbia, ora non sono a lavoro, inspector, tu vedi, che ti mi cominda? A mi? Hamas? Wack, mi non so come, no? Come di turhende. eu Dos ecoskomotopapiani nota verdade. Inspector? Inspector, de como cambia assim na diretiva? O acmita cumprindo é com o trabalho estritamente, de maneira sempre. Nota parte, sim. Que você insinuar? Comacha, vamos para porque era cheirada uma bonita dia. Alguém posso de maneira doce, era tão mal namorado de outro. Tá passa com o despeito, culpa de uma outro não? Basta ali, foi legal, é livre a ah, câmbio tá, de Kiko, é? Esta puta compromete ele estava assim. Ei, é. hey, guarda. A você vai é eu não? De conspirar com o fraudulento. Tá bom, dia sim. Pá, senhora bota canal assim ridículo aqui fora, não? Tá duas costas. Se eu bota bom parar de perder, pá bota louco. Bota será de um caso, vou imaginar, vou ir em coiquense. Bom, meu nome? Se bota bom parar de perder, ó bota louco. Um, o Acta me explicava um coisa, não? Me também foi uma família que não tinha ser de nada, já? Para um pouco coisa, mas ah, vou também chamar-me, não? Louco. Um coisa me sacudia a plaza aqui, não? Me está rondo na venda, né, louco. Você chama a mim louco? Ah, não, ah, não, ah, não, jamais, não. oh, dama bonita, você anda privilegiei. Sim, sim. Vem aqui. Patessa puntano. Di abende bo erba? Wak mi tata un rapporto bo compra tá show. Ah, mi tamme tá, lo tra un bambi superiore. Tá, Tammi tamo superior, Corrupto. Con ti vergüenza. Wak mi tem uma coisa que mais leu. Pei nos ganhamos. Dilante mesa verde. Que es bator disse de agora? Agente. gente. Botando não favor? Tanto abo e dama bonita, tabai trai trali. Pero a mim não assim nada. Ang si sinvergüenza ni Pabong Bisa lagabu na tela kabiwa din ka.